kubaba lwakimba nonyereza ku mujja wange ba tebinkwatakiyanza wali muntu ndooza buli mukazi katatunda bizigu byerusa nti abasajja era abasinga baagala bakazi beeru bindeba yakusuulawo olw'ensonga oli muddugavu bw'atyo n'asalawo agende anoonye omukyalo omulala omweru era alina ebisambi ebyeru i never want to be somewhere where i feel like nesiba ku muntu mm. i always want to have someone i feel like anjagala nange mwagala naye mwekyawo beddatabirako tiktok kale yali yantomera katyogande eruse nfuna anaabeerawoafunamu eru simanyi naye nawulyako ngaomwerumukyogaatobinonyereza kata tolwakimba nonyereza kumujja wange ba tebinkwata wali muntu ndooza buli mukazi katatunda bizigu byerusa muti abasajja era abasinga bagala bakazi beeru bw'atyo mwana muwala jewiranda wagezezzaako okuba ng'ategeeza mwana muwala reipi ku nsonga z'obufumbo bwe nateera mu vidiyo eyo nga bw'ogirabye ekintu kino kiyinza okuba n'emikisa kyenda mu munaana oba kyenda mu mwenda ekituufu okusinziira nateera ku lugambo oba ku information yetufuna oba okukosaako ne gitukuleetedde ebabegako olwo vidiyo gye twateekayo era ng'awalaba akatambi kaali kakirefayinga bulungi nga rep ali ku mpewo naye ng'agezaawo okulaga nga bw'atasobola kunywera oba kufumbira oba kugumira mu bufumbo kasita aba nga tayinaamu mirembe I never want to be somewhere where I feel like next wakumonto. Mm. I always want to have someone I feel like anjagala ah, ah, nange mwagala. Ebiseera ebisinga embeera bweti egenda okujja mu bantu omuntu abayogera ekintu ekimuli ku mutima era omuntu abayogera ddala ekintu kyawulira oba kya experiencing naddala nateera mu bulamu bwabeeramu so ebintu bino biyinza okubanga bituufu nti reipira kyalina bindeeba ngaera embeera bwetandisa okubanga esaasanira ku mutimbagano kubanga wewegendeeza ennyo ne mwana muwala jowiranda yagenze omugamba ekintu kino nga takijje from nowere yamugambye nti information oba olugambo ndulaba ku tiktok nti bakukubako dde ekibaati ekyomukyalo omumyufu bindeba yazemumanya rap yazzeemu n'amugamba nti nze sigenderera kubanga nfolowinga kiki omukyalo oba mujja wange kyansingako bungoberere omukyalo olw'okuba bba wange ansuddewo mwedde osooka obenga owuliriza akatambi kano yongere clarifyinga nti ensonga eno eteekeddwa okubanga einako emikisa egiweddala nga kinaana oba kyenda ku kikumi emituufu i never want to be somewhere where i feel like nesibaku muntu mm. i always want to have someone i feel like anjagala ah, nange mwagala nze mbalayirira ne wendi banfumbiddwa nga batugasse mu makanisa batugasse mu muzikiti batugasseewa mm. nga nkukooye mba nkukooye uh. bwoba ntaddeko embeera gye saagala mbu mweyenza yenza amanyi abakazi babagamba ndooza basenga bamwe babanjuza bagamba guma guma nabagamba nze sirinza awaadi mu bufumbo eh, guma guma asif there is a gold medal angela katetumba yalagambaomusajja atampa kitiibwa mhm. newetubiba myaka ataano nja kuvaayo <laughs> dadabirako tiktok <laughs> kale yali yantomera kati kyogande yoluse nfuna anaabeerawo simanyi naye nawulyako ngaate eh, lwaki mba nonyereza ku mujja wange ba tebinkwatawali muntu ndooza buli mukazi katatunda bizigu byerusa ti abasajja era abasinga bagala bakazi beeru kikyotegeeza yampasa yantomera na-enweja nedadabira ku tiktok kale yali yantomera katyogande eruse nfuna anaabeerawoafunamweru simanyi naye nawulyako ngaatobinonyereza kumujja wange batebinkwatwali muntu ndooza buli mukazi kati atunda bizigo byerusa muky abasajja era abasinga bagala bakazi beeru olimu ndugapo kiki otegeeza soeyampasa yantomera naye mwekyawo nedanabira ku tiktok kale yali yantomera kati kyogandi eruse nfuna anaabeerawo Simanyi naye nawulira ko ngomuwero. Eh, Mukyoga nti obi nonyereza. Kakatero lwaki mba nonyereza ku mujja wange ba tebinkwata. Kiya. Wali muntu ndowooza buli mukazi katatunda bizigo byerusa. Mukya abasajja era abasinga bagala bakazi beeru. Mpozi oli mudoga. Kiki otegeeza. Sorry. Ya mpasa yantomera. Naye mwekyawo. <laughs> Nedda nabirako TikTok. <laughs>